Breaking news. A dragon has attacked Nyahururu town, causing a lot of destruction. People have lost their lives and properties. Due to that, the government has promised 1 billion to anyone who will be able to kill wengine wengine ufariki nimeona hiyo mashikashiko siku hizi kama makondoo hivi, si ndio? hiyo. tutaacha. kwanza. Kuna kuna hizi fulani. Eh. Uh, nilikuwa nadai ucheki kuna mishoni fulani cheki. Eh, nilikuwa nadai tumalize hiyo malafu tupeleke uone unacheki. Ngoja tumalize hiyo. Ah, sio kuna news zimetokea? Eh, kuna news zimetokea. Nilikuwa nasemaje? Ah, wewe utaziona tu ni kama surprise tu hivi. Sawa sawa. Ah, sawa. Breaking news. A dragon has attacked Nyahururu town, causing a lot of destruction. People have lost their lives and property. Hmm, eh, huko, Uchunguze mali mhm. alafu tutaanguka huko. Ooh. joga a cabeça, ela começa aqui, ó. Joga a cabeça, faz um Um,